least one. Hey, ಯಾಕೆ ಮಗ ಯಾಕೆ ಸಪ್ಪಗಿದ್ಯಾ ಟೆಂತ್ ಅಲ್ಲ ಮಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಯರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ ಬಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂಕ್ ಹಾಕೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಹೌದಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಮಗ ಹ್ಞೂ ಕೂಡ ಐಫೈ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಎಸ್ ನೋಡ್ರು ಈ ವರ್ಷ ಟೆಂತು ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ next P U C full enjoy ಮಾಡ್ರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇರೆ ಈ ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಕಷ್ಟ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಮತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಸೆಟ್ಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸರಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಲೈಟ್ ಏ ಮಚ್ಚ ಏಯ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಏನ್ ಎಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಪಿ ಯು ರಪ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಗುರು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ನೋಡ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮಗ ಎಂಜಾಯ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋದು ಲೈಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಇದೆ ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದ್ ಕುಡಿಯೋಣ ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿಗಳು ನೋಡೋಣ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಬಂದಲ್ಲ ಗುರು ಇವನು ನೋಡ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇದೊಂದು ವರ್ಷ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಫುಲ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ enjoy second P U C ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ life long securing much much much later ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ರೋ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇರೋ ಲಾಕ್ ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂತ ಇದೀವಾ ಹೋದ್ರಾ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಇದೆ ಬ್ರೋ ಇಂಗಾನ ಮಾಡಿ ಗೋ ಹೋಗೋಣ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಆರು ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲ bro bro Goa bro enjoy ಮಾಡ್ಬೋದು ಹ್ಞೂ ಬ್ರೋ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋದು ಹ್ಞೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಈ ಆರು ತಿಂಗಳು ಕಷ್ಟ ಬಿಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಈ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹಾಕೊಂಡು ಬದುಕೋಬೋದು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತು ಮೂರು ಸಲ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಕಂಡ್ರು ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರೋ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ಬಿಡೋಣ ಆರು ತಿಂಗಳು ಯಾ ಗೋವಾಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬೀಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಆರು ಬಾಯ್ಸ್ ಮೆನಿ ಮಂತ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ ಕಾರ್ ಇದು ಕಾರ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ನೀವು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಡೌನ್ ಸರ್ ನೀವು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಸರ್ ಸರ್ ತುಂಬ ಕಂಪ್ನಿ ಕಾರ್ ಕಾರ್ ನೋಡಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ನಾವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಏನ್ ಗುರು ಜೀವನ ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತು ಯಾವ್ದೋ ಕಡಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ಏನ್ ಗುರು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಯಾರು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ನ ಯಾರೋ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಈಗ ಬಾರೋ ಏನು ಈ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಕಷ್ಟ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಉದ್ದಾರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಚ್ಕೊಡ್ರ